Мій батько для мене є самим важливим. Без нього світ був би сумним, некрасивим. Мене він спитає, як дім і навчання. сестричка спитає, як перше кохання. Ми батька чекаємо разом зі служби, бо в світі немає міцнішої дружби. Ми можемо з ним розмовляти до ранку, і каву для мами зварить на світанку. Ми можемо все бути кращими в спорті, рибалити вдвох на морському курорті. Ми можемо разом займатися ремонтом і захід шукати за горизонтом. А зараз ще дужче почали чекати. На землю ступили російські солдати. Батьки наші стали на захист країни, собою створили залізні стіни. Кожного вдома чекає дитина. Сергій, Ніка, Ганна та Катерина найкращі діти, кохані дружини, бо в нас найміцніше у світі родини. Бажаємо, тато, тобі волі зі сталі, здоров'я та сили, міцної й надалі. Ми любимо тебе і чекаємо постійно. З тобою нам завжди і тепло, і надійно. Ми знаємо, що подумки з нами ти зараз. І хоч в Україну війна увірвалась, наш батько прийде і перенесе з собою миру. Побачимо знов його посмішку щиро. Ми знову обіймемо його як раніше, і станемо співати і ще голосніше. І каву для мами ми зваримо знову. Ти знайдеш мій тату дорогу додому.